Goeiedag, ek is so bly jy skakel weer saam met ons in. Ons is besig met 'n reeks oor Dawid, die man na God se hart. En ons het al saam gesels oor Dawid wat die reus verslaan en ons het saam gesels oor Dawid wat nie wraak geneem het en nie sy koninkryk begin het deur bloedvergieting nie. En ons het die vorige keer lekker gesels oor Dawid wat uitverkoop was aan aanbidding en hoe dat hy aanbidding in Israel probeer herstel het. By hierdie geleentheid wil ek graag met jou praat oor 'n laagtepunt in Dawid se lewe want nie een mens op aarde het net hoogtepunte nie. En ek wil saam met jou ontdek wat kan ons daaruit leer. En jy weet seker dat dit sy oorspel met Batsheba is. Maar ek wil graag twee dele uit die skrif uit met jou deel. Die eerste deel uit 2 Samuel 11 en ek lees vir ons die eerste 5 verse en daarna uit hoofstuk 12 'n paar verse. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle die Ammoniete verslaan en Raba beleer, maar en hier is die groot maar van ons aanbidding vandag. Dawid het in Jerusalem agtergebly. Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar navraag laat doen En iemand het gesê dit is Batsheba, die dogter van Eliam en die vrou van Uria die Hetit. Dawid het toe die amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maandstonde. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna sy terug huis toe. Die vrou het swanger geword en vir Dawid laat weet ek is swanger. En dan ken julle die story van hoe dat een sonde aanleiding gee na 'n ander sonde. Maar die tweede deel wat ek saam wil lees kom uit hoofstuk 12 uit waar God vir die profeet Nathan na Dawid toe stuur om vir hom te sê dat hy heeltemal uit lyn opgetree het. Nou kom ons lees 2 Samuel 12 van vers 1 af. Daarna het die Here van Nathan na Dawid toegestuur. Nathan het by hom gekom en gesê: "Daar was twee mans in dieselfde plek en Nathan vertel 'n gelykenis. Die een was ryk en die een was arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad en die arme man behalwe een ou oeilammetjie het niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou." en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink, op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie klein vee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en hy slag haar vir sy gas. David het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê so seker as die Here leef 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed en dan net Nathan se antwoord jy is die man sê Nathan toe vir David een gedagte een slechte besluit, een oomlik waar jy nie rarig dink oor wat jy doen nie, en ek en jy trap in een diep gat. En David het in hierdie story, een ware story, in een baie diep gat getrap. Die konings het gewoonlik in die lente tyd gaan oorlog voer. Nou, op hierdie stadium was die Ammoniete in opstand tegen Israel, en David reël dat Joab en die leer die Ammoniete aanvat en hulle oorwin die Ammoniete en hulle trek op na Raba toe, die laaste vestingstad van die Ammoniete. Maar op hierdie stadium in Dawid se lewe is sy koningskap gevestig en alles gaan verskriklik goed en Dawid is gemaksigtig. En Dawid ry op vorige suksesse en hy stuur die leer in sy manskappe om alleen oorlog te gaan voer en hy bly by die huis. En soos wat jy nou kan dink, 'n man wat gewoonlik baie aktief is wat net by die huis sit, is baie gou verveeld. En dit is deur hierdie verveeldheid, deur hierdie ledigheid dat Dawid in die diep gat trap. Hy slaap een môre en toe hy opstaan, voel hy heel goed. Julle weet mos, baie keer voel 'n ou baie lekker as jy opgestaan het, loop op die dak van die paleis rond. Daar sien hy 'n vrou bad en dit is 'n regtig 'n mooi vrou en hy laat doen navraag en hy pleeg oorspel met Batsheba, die vrou van Uria, een van Dawid se eie dapper manne. En baie kort hierna laat Batsheba vir hom weet oor die ek is swanger groot moeilikheid. En dan gebeur 'n ding wat in baie van ons se lewe gebeur. Die oomblik wanneer ek 'n fout maak, die oomblik wanneer ek sonde doen, probeer ek dit of ontken of toesmeer. En Dawid wat nou baie tyd gehad het om te dink, werk 'n plan uit. En weet jy wat doen hy? Hy laat Uria deur 'n boodskap aan Joab van die slagveld af terugkom om sogenaamd by Urea self uit te vind hoe die oorlog teen Raba verloop. En nadat Urea verslag gedoen het, stuur hy vir Urea terug huis toe om by sy vrou te gaan wees. Die idee was dat as Urea ruk in sy huis bly, dat Dawid die swangerskap kan ontken. Maar Urias, een man van integriteit, dit is niet om dovenete dat hij een van die dapper mannen was nie. En in sy hart leef daar ding van, ek kan nie by my vrou gaan bly, terwyl die manne oorlog maak nie. En die aand slaap hy net buiten in die paleis by die hek, by die slawe wat vir David gewerk het. David krijg bericht daarvan en stap 2 van sy plan kom in plek hy nooi vir Uria om by hom te kom eet en so erg soos wat ek en jy kan dink, maak hy doelbewus vir Uria dronk en hy gee vir hom 'n geskenk en hy stuur hom weer terug huis toe en sê gaan na jou vrou toe geniet dit ek sê jou terugstuur na die oorlog toe sodra ek kan maar ten spyte van die dronkenskap hou Uria se integriteit en hy slaap die aand weer by die paleisslawe. En Dawid sit met sy hand in sy hare. <laughs> Ek bedoel nie, niks van sy plan wil uitwerk nie. En dan skryf hy 'n brief wat hy verseël aan Joab en hy sê vir Joab laat Uria aan die voorpunt van die geveg veg naby die muur van Rabba sodat die vyand hom kan doodmaak want hierdie lastigheid raak nou vir my onhanteerbaar. En dit is dan ook presies wat gebeur Kort nadat Uria terug is op die slagveld, sit Joab hom voor en hy word deur die vyand doodgemaak en Joab stuur 'n boodskapper terug na Dawid toe om te sê ek het jou plan uitgevoer. Dawid stuur die boodskapper wat vir niks wees nie terug na Joab toe en sê vir hom gaan sê vir Joab hy moet nou Raba inneem en die stad vernietig. Nou jy kan sien die een plan na die ander plan, niks in waarheid en in reinheid nie, want daar is een gesintheid van toesmeer, van ontkenning, en David wil het so stil as moendlik doen. Nadat Batsheba die tydperk wat voorgeskryf is dier die wet getreer het, neem David haar as sy vrou. En kort daarna word die kind geboore, wat toe sterf as gevolg van Dawid se sonde. En dan stuur God vir Nathan na Dawid toe en ons het dit so mooi gelees. Ek as 'n geestelike leier wonder wat deur Nathan se kop gegaan het as hy hierdie moeilike boodskap vir Dawid moet bring. En Nathan verpak dit in 'n pragtige gelykenis wat hy vertel van die ryk man en die arm man. Ons het dit saam gelees. En die storie is so treffend dat wanneer Nathan vertel dat die ryk man die enigste oeilam wat hierdie arme man soos 'n kind grootgemaak het, slag dat Dawid as dit ware opspring en sê die ou moet doodgemaak word. So iets kan nie oorgesien word nie. En dan kom die uitslag en die opdrag van Nathan wat hy moet uitvoer en hy sê vir Dawid jy's die man. En skielik is alles oop voor Nathan, voor die Here en voor Dawid. En ek en jy moet besef dat sonde aanleiding gee tot ander sonde, dat dit 'n suigkrag het. Dat dit ons intrek in die negatiewe weg van God se teenwoordigheid af en dat die planne wat ons dikwels maak om hierdie sonde toe te smeer glad nie uitwerk nie en eintlik van sleg na slegter gaan sodat ek en jy in 'n groot gemors kan eindig as ons nie sonde hanteer nie. Hier's wat Nathan vir Dawid sê. God het jou koninkryk en jou sukses en jou lewe en alles waarop jy trots kan wees. Alles vir jou gegee. En weet jy wat, as dit nie genoeg was nie, sou hy nog baie gegee het en as jy nog vrouens wou gehad het, sou hy vir jou vrouens gegee het. Jy moet besef tweedens, jy het teen God gesondig. Jy het nie net Uria laat doodmaak nie. Jy het die naam van die Here onteer. En miskien is dit tyd dat ek en jy besef Dit is die angel van sonde. Ons sondig baie keer deur verkeerde optrede teenoor ander mense, maar eintlik vat ons God se eer en ons vernietig dit. Deur liefdeloos te lewe, deur verkeerde gedagtes, deur verkeerde dade, deur te steel en goeders te doen waaroor 'n mens regtig skaam is. Die basis is dat ek en jy teen God sondig en dat ons sy eer aantas. En die woord sê vir ons baie duidelik in Jesaja dat God sy eer met niemand anders te deel nie. En daarom het die sonde 'n negatiewe effek. Dit dra negatiewe vrug in jou lewe. Dit ontneem seën en jy sak al dieper in die modder in as ek 'n beeld kan gebruik. Die laaste ding wat Nathan vir Dawid sê is jy moet besef omdat jy hierdie sonde gedoen het straf God jou gesin. Bloedvergieting en ontug gaan in jou gesin gebeur. Die vrede, die geluk wat jy as 'n groter gesin gehad het, is finaal verwoes deur jou optrede. En miskien moet ek en jy baie mooi dink dat ons sonde teenoor ander mense altyd negatiewe gevolge ook in ons familie en gesin het. Dat dit almal aantas. Dat dit almal broos maak, almal kwesbaar maak vir die bose omdat daar as dit ware amper soos 'n deur oop gegaan het waardeur die bose hou vas kan kry. En nou vra ek vir myself en ek vra vandag vir jou, wat leer ons uit hierdie laagtepunt van Dawid? En ek wil graag positief eindig deur te sê ek en jy kan sonde en versoeking oorwin en weerstaan. Daar's twee skrifgedeeltes wat vir my nogal baie beteken. Die eerste kom voor in Hebreërs 12 vers 4 Maar die Hebreërbriefskrywer sê julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit 'n stryd om lewe en dood geraak het. Ek en jy is veronderstel om oorlog te maak teen sonde. Om paraat te wees om op geen stadium sommer net te ontspan en rustig te wees nie, want ons reis is 'n geestelike reis. En elke oomblik is belangrik en dis belangrik dat ek en jy waaksaam en oplettend is sodat ons vyand ons nie onverhoeds vang nie. Maar daar's 'n tweede gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 12 waar Paulus skrywe: Daar's geen versoeking wat in ons lewe gebeur wat ons nie kan oorwin, wat sterker is as ons nie, want God sal dit nie toelaat nie. En weet jy, ek hou aan daai vers vas. En ek vra die Here om my wakker te hou, om my paraat te hou, om my waaksaam te maak sodat versoeking nie in 'n ledige oomblik kom nie. Jy moet besef hierdie hele slegte storie van Dawid het begin toe hy verveeld was. Toe hy by die huis gebly het terwyl hy oorlog moes maak. En dit gee eintlik aanleiding na al die res. En ek en jy moet ook ons lewe evalueer. Wanneer is ons broos? Wanneer kan ons maklik misdrap die verkeerde besluit neem? En ons moet dit identifiseer en ons moet daarteen veg. Die tweede ding wat ek hieruit leer is dat dit niks help om sonde toe te smeer nie of te probeer wegsteek nie. Dit is juist dan wanneer sonde tot sonde lei, een leuen word baie leuns word 'n groot onwaarheid. Een ietsie wat jy gevat het word 'n gewoonte, word 'n geweldige oortreding. En ons kan nie voor die Here sonde wegsteek nie. God se oë is oral op die aarde. Hy weet alles wat ons doen. So die geheim is dat wanneer ons mistrap dat ons na God toe sal gaan. En dit leer ek by Dawid as Nathan hom so in sy gesig konfronteer, juis die man. Dan kies Dawid om met God reg te maak, om die kern reg te maak. Hy doen 'n nou opregte belydenis en hy breek met die sonde en hy vat sy pak soos 'n man as ek dit so kan stel. God eer dit wanneer ons opreg voor hom bely. Wanneer ons regtig kies teen dit wat ons verkeerd gedoen het en breek daarmee. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 As ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons die sonde en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. God se liefde is groter as my en jou foute. En hy wil ons help om regop te staan. En dan die laaste ding wat ek daar uit leer is dat God wil hê dat ons voluit moet lewe. Dat ons die krag van die Gees wat in ons is, die wapenrusting van geloof sal aantrek, dat ons geleenthede sal benut dat ons nie so vol vrees sal raak om verkeerd te trap dat ons vergeet om vandag voluit te lewe nie. Dit is seker die heel grootste les. Jesus Christus het vir my en jou vergifnis moontlik gemaak. Dis op grond van die kruis, op grond van sy bloed dat God ons vergewe en elke keer weer vergewe dat sy liefde deur dik en dun vir ons dieselfde bly dat niks ons van sy liefde kan skei nie. So ek wil vra kom ons sluit af. Moenie wanneer jy verkeerd gedoen het probeer wegsteek. Probeer toesmeer. Kom met 'n opregte hart na God toe. Los die sonde en lewe die geleentheid van vandag voluit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Dawid vergewe het en dat U elkeen van ons elke dag vergewe vir misstrappe, vir foute en vir sonde wat ons doen. Help ons Here deur die krag van die Gees om onder U beheer te lewe sodat die sonde ons nie beheer nie. Here gee vir ons die vermoë om te breek met verkeerde gewoontes. Help ons om te veg daarteenoor selfs tot die dood toe sodat ons u eer en u heerlikheid bo alles kan stel. Here dra vir ons, vul vir ons met u Heilige Gees sodat ons regop kan lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons het nog een sessie in hierdie reeks oor. Kom gerus en deel dit ook saam met ons. 'n Lekker dag. Mm -hmm.